कोई फाइल कोई फोल्डर कोई डॉक्यूमेंट कोई फोटो किस प्रकार से अपलोड करते हैं दरअसल गूगल ड्राइव जो है वह हमारे मेल का हिस्सा है और पंद्रह जी तक एक साथ स्टोरेज उसमें होता है उसको बढ़ाया जा सकता है उसका चार्ज भी लगता है ऑनलाइन भी उसको लेकर के उसके स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है आपकी कोई फाइल कोई फ़ोटो कभी मोबाइल से ख़राब हो जाए कहीं लैपटॉप क्रैश हो जाए तो यह मेल के गूगल ड्राइव में सेव रहता है आप उसको जब चाहें जहाँ चाहें एक्सेस कर सकते हैं किसी को उसका लिंक दे करके बता सकते हैं वो व्यक्ति आपका पार्टिकुलर आइटम देख सकता है या ले सकता है भेजना आसान है मेल पर 25 एम से ज़्यादा नहीं आप भेज सकते हैं लेकिन गूगल ड्राइव पर जी में भेज सकते हैं आइए देखिए कैसे हम अपलोड करते हैं किसी फाइल को किसी फोल्डर को किसी डॉक्यूमेंट को तो सबसे पहले आप इसके सर्च वाले बॉक्स में टाइप करें गूगल ड्राइव या स्पीकर से यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गूगल तो यहाँ देखिए गूगल ड्राइव चूंकि पहले से टाइप किया हुआ है यहाँ पर आ जाता है देखिए Google drive free cloud storage for personal use अगर मैं इसको कहूँ कि मैं इसको मैं गूगल ड्राइव तो अभी देखिए यहाँ पर गूगल ड्राइव आ जाता है आइए हम इसके अंदर एंट्री करते हैं गूगल ड्राइव के अंदर ये देखिए आपका पेज खुल गया है इसके बाद से आप पर्सनल वाले को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना मेल आईडी देंगे मेल आईडी देने के बाद इसका बटन है नेक्स्ट करेंगे पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड डालने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट कर देंगे और ये सीधे सीधे आपके गूगल ड्राइव को खोल देगा यहाँ देखिए गूगल ड्राइव आपका खुल गया है ऊपर यहाँ लिखा है गूगल ड्राइव नीला पीला और ग्रीन के साथ हरे के साथ और यहाँ है बीच में माई ड्राइव अब हम फाइल को कैसे अपलोड करें या फोल्डर को कैसे अपलोड करें इसके दो ऑप्शन हैं माई ड्राइव पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर है अपलोड फाइल और यहाँ है अपलोड फोल्डर मैं अपलोड फाइल या अपलोड फोल्डर में से सबसे पहले इसके और भी फीचर हैं यहाँ नीचे मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि गूगल ड्राइव के पास अपलोड करने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं और वहाँ पर भारी मात्रा में या बड़ी संख्या में अपने फोल्डर एक साथ वहाँ पर सहेज सकते हैं उसके बाद उसका लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं उस व्यक्ति को कुछ भेजने के बजाय खाली लिंक भेजना है और वो व्यक्ति जो है कहीं है दुनिया में उस लिंक के सहारे आपके गूगल ड्राइव uh, में से उस फोल्डर को देख सकता है एक्सेस कर सकता है तो मैं यहाँ पर अपलोड फोल्डर पर चलता हूँ आप देखिए यहाँ है अपलोड फोल्डर अपलोड फोल्डर में आप देखिए यहाँ पर uh, uh, यहाँ पर धूमिल है मैं इस पर डेट डाल देता हूँ इस पर आज का चौबीस 2020 मैंने डाल दिया डेट याद रखिएगा ये है और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए इजाज़त मांग रहा है इसको मैंने दे दिया और नीचे में आप देखिए यहाँ पर ये यह अपलोड हो रहा है यहाँ पर ये यह, अब ये ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर तीन फाइल इसके अंदर दिखा रहा है और देखिए ये हो रहा है ग्रीन हो रहा है आप देख रहे होंगे गूगल ड्राइव बहुत कमाल की चीज़ है इसके पास कुछ भी दे दीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो जाए लैपटॉप ख़राब हो जाए कहीं कोई फाइल फ़ोटो कुछ भी इधर उधर हो जाए लेकिन इसका आपका मेल आईडी अगर याद है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फिर से प्राप्त कर सकते हैं आप इसको काट दीजिए और यहाँ पर एफ फाइव दबा दीजिए मैं एफ फाइव दबा रहा हूँ यहाँ पर देखिए मैंने एफ फाइव दबा दिया अब यहाँ पर देखिए मोचीराम देखिए यहाँ 24 चार 2020 अब सवाल है कि ये फोल्डर के रूप में आया है तो इसका यू आर एल नंबर कैसे पाएंगे जब मेरे ड्राइव का यू आर एल नंबर ये है जो मैंने अभी नीला किया है सेलेक्ट किया है लेकिन आ, मैं जब इसको मोचीराम कविता है धूमिल की और मैं इस पर आता हूँ और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो ड्राइव लिखा हुआ है यू ये चेंज हो जाएगा कैसे चेंज हो जाएगा आप देखिए इसको मैं डबल क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पर अब ये बढ़ गया है इसका मतलब है कि यू चेंज होगा इसी को उठा करके हम किसी को भी आ, मेल कर सकते हैं सिर्फ मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं या इसी में शेयर का ऑप्शन है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं तो अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे शेयर किया जाता है इसको कॉपी कर लीजिए यू इस यू को और यहाँ पर एक अलग से पेज खोल करके अपना ईमेल खोल करके उस ईमेल में यहाँ पर जीमेल खोल लीजिए जीमेल यहाँ खोलेंगे तो जीमेल खुल जाएगा और जीमेल में जा करके अपना मेल खोल करके और इस खाली लिंक को भेजना है लिंक को भेज देने से जिसको भेजेंगे वो एक्सेस कर लेंगे तो एक तो इसका पैटर्न ए है किसी फाइल को कैसे हम अपलोड करें मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल को मैं चल रहा हूँ स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ ये भी देखिए अपलोड हो रहा है असाइनमेंट 21 चार 2020 मैं इसको हटा देता हूँ एफ फाइव दबा देता हूँ देखिए एफ फाइव दब गया उसके बाद यहाँ पर आ गया असाइनमेंट 21 चार 2020 इसको राइट क्लिक करके यहाँ से शेयर कर सकते हैं हम यहाँ पर देखिए यहाँ शेयर विथ अदर्स ये फाइल के लिए हैं ये ध्यान रखिएगा ये फाइल के लिए हैं यहाँ पर मेल आईडी जैसे लिखेंगे सेंड कर देंगे चला जाएगा या इसका शेयरेबल लिंक भी यहाँ से क्लिक करने पर मिलता है उसको भी एडवांस में भी जा कर के सेट करके इसको आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से गूगल ड्राइव का इस्तेमाल हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि फाइल कैसे अपलोड करना है आप फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट बड़ी बड़ी फाइलें कुछ भी आप अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करके किसी को शेयर कर सकते हैं उस वस्तु को भेजने के बजाय सिर्फ लिंक को भेज करके लिंक के अलावा आपको कुछ नहीं भेजना वो लिंक से ही आपका सिर्फ वही फोल्डर एक्सेस कर पाएंगे जिसका आपने यू नंबर दिया है